很像哦，又回来了。今天告诉你什么？有没有看到我？这里很多香水。香水呢，其实我都说每个人都喜欢。包括如果我们有一瓶香水，如果它歪掉，不给你喷出来，就觉得很浪费啦，丢了，对不对？但是我们也是很喜欢那种味道的。没关系，我教你个省钱方法，真的很省钱。 那为什么放在猫猫这里？其实那只猫就不会动的。如果你家里有养猫呢，也是不错。因为香水可以弄走很多臭、不难闻那种气味。所以我告诉你，很简单，我不用长期了。那个就是一种粘胶，就譬如话粘住墙壁嘅一种胶来的，它可以吸出来的。还有准备个竹的或者木的筷子。 还有啊，这个剪纸啦啊，如果有几样的剪纸，可能用得着每一个不一样的啊，你看一下啊。咁啊，还有咧，我们擦香水的时候，我告诉你，最好咧，你拍种味道好，因为我最啊买摆地摊买烂货的时候，朋友告诉我，我的香水啊喷上去一下子就走了。我说好，有好方法，你用买一瓶这个凡士林嘅。 啊油膏嚟嘅一种油嘅膏，很硬嘅咁啊擦住皮肤度，擦了咗之后咧，然后将瓶香水咁样喷喷喷喷，哇可以保持整天。嗯好，怎么弄啊这一瓶香水啦？呢瓶香水已经歪掉了，喷不得出来了。OK，很简单。我呢，就首先用个大嘅，嗯，首先将呢个拔出来先，咁啊拔出来咗之后呢， 首先就真的洞，啊咬破了，这样咬破了，为什么？因为他如果你将他弄大了嗰個口咧，啊，出来不够，还有將啲個，啊，咁慢慢慢慢，冇冇心急，慢慢来，因为一不小心當了里面呢，也是很难拉出来嘅，啊，我也想小心噶啦，啊，咁然后慢慢慢，因为我试过很多。啊。 都係呢個最完美嘅，呢個吸打，啊，比较尖啊，仲吸打啦，冇咁么斷的尖的，它容易將個嘴巴吐進去。啊，呢瓶香水很容易開，有，我有試過，有啲香水瓶真係難開，難開嘅，但係呢瓶真係很幸運，很容易開。我，我很很練習嘅，我不放弃的，难开我都要开到它嚟嘅， <laughs> 就是我种坏习惯。 其实呢瓶香水个嘴巴歪掉就喷不得出来，所以我觉得我也蛮喜欢那种味道，所以我觉得很浪费啦。如果我丢了这瓶香水，用到譬如说弄成很多很多就歪掉，哎呀，真的丢了是一种浪费了。嗱，你看，我们就将呢个瓶收唔收瓶都没所谓嘅啦，其实，呃，看你自己嘅喜分有啲喜欢玩嚟嘅咁啊。

比较喜欢慢慢来的。OK，咁你要怎么办？我哋准边一段嘅写字，咁你大概发出一点点出来，发出一点点出来，咁啊，然后咧，事实上呢个粘胶咧，你等于生出来用。为什么？呢种粘胶，我首先就将呢个口啊刚间封住嚟先，因为什么？ 因为它的香水的水分呢，令它容易好像吃不住嗰、那个诶 l u 个 k 个塑胶，咁啊变成了我们用的时候呢，就很容易拖出来，咁啊然后用了这个啊、呃、用纸做嘅，用纸，然后呢，就弄个粘胶。多少随便你喜欢啊，因为我很靓色噶，高呀，OK 啊，将个口尽量 这样封住啦，嗯，封住啦，OK。哈，我认为够我就唉多余的，啊，我不舍得， <laughs> 也是我很怜惜的啦。觉得啊这样就够噶啦，咁啊尽量将个口封住嚟，封住嚟就最好啦。咁啊然后做啲写字，写字就是令到它的利益好见啲胶咧封到嗰种层。咁啊然后咧咁你啊，你看你自己喜欢怎么包住嚟嘅自身啦。 我就是这样捆住来啦嚇，捆住来，令到它的香嘅味道咧，尽量在個木個筷子都挥发出嚟。真系可以嘅，因为木可以将啲啊竹或者木将啲东西吸收出嚟嘅啲聲嘅味道，嗯。所以我就是这样捆住嚟嚇，完成啦。嗯，OK，你觉得怎么样啊？美歡咩啊？又省钱，不用掉。 截屏放房间，截个屏就放厕所。哇，今天很开心了，我可以省好多钱了。嗯，那记得啦，拜拜。